隊接近モビルスーツです何まだ戦力が残っていたのか回避運動ま間に合いませんモビルスーツです11時方向急速接近通常か まらごときにジオンの栄光を怪我させませんの炎となって燃え尽きるがいいババカなたった一機のモビルスーツに こいつは悪夢だ悪い夢だ負けたのか俺はうっ だがそれでも俺は俺たちは申し訳ありません閣下閣下のご無念はこの松永かいずれ必ず覚えておくがいい。 ソロモンよ私は必ず帰ってくる